සුබම සුබ වාසනාවන්ත දවසක් වේවා මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාට සරල YouTube channel එකෙන් ඔබ සැම දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද දවස් වලට කතා කරන්න යන්නේ මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා Star Click එක සම්බන්ධව. ඔයාලට ඇඩ් ක්ලික් කරලා ඉන්කම් එක කරන්න පුළුවන් සුපිරි වැඩක් ගැන මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ ගෝල් පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරගෙන ඔයා ඔයාගේ ඉන්කම් එක තවත් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද දවසේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට පබ්ලිෂර් account එකකින් තමයි මම දැන් මගේ කවුන්ට එක තියෙන්නේ ඉතින් මේක පේපෑල්ලට අපි ගන්න පුළුව අමතුර බෑන් ්‍රශ විදිට අපි වික්ටෝ ගන්න පුළ හැකවත්තේ නවා මේ සයිට් එක ඉතින්වා කලින් මේක සයිට් එකටවා ලිංක් වෙලා නැත්තම් රජිස්ටල නැත්තන් වාට මං කලින් වීඩිය එකක් දාල්තින වීඩියක බලවා සයිට් එකට ලොබ්වෙන්න ඔයා සයිට් එක රෙජිස්ට වෙන්න තියල්ලේ මම දැන් රෙජිස්ට වෙලා තිබෙන ම සිම්ඉන් ගිහිල්ලා මම මගේ ඊමල් ඇඩ්‍රෙස් එකයි පස්සෝඩ් එකයි ගහලා මම ලොබ්වෙන් හදන්නේ ම යාලුනේ මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට මම ටයිප් කරගන්නවා ඊට අමතරව යාලුනේ මම මගේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙනවා ස්ට්‍රොම් පාස්වර්ඩ් එකක් ඔයා හැම වෙලාවෙම දෙන්න ඔයා account එකක් අලුතෙන් open කරන්න කෙනෙක් නම් ඔයා හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඉතින් යාලුනේ මම මගේ ස්ට්‍රොම් පාස්වර්ඩ් එක මේ විදිහට ඇඩ් කරලා මම දැන් send in බටන් එක press කරනවා ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලා නිවැරදිව ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක කරාට පස්සේ ඔයා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ගෙනියනවා. ඉතින් ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් overview එකට මගේ balance එක දැන් ඩොලර් 0.49ක් පෙන්වන්නේ. ඊට අමතරව referral link එකට මට 0.8ක් කියවලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙතන ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆිකේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට ඒක කලින් වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරා ෆෝන් නම්බර් එක කොහොමද වෙරිෆිකේට් වෙරිෆයිඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ ෆෝන් නම්බර් ඊමේල් ඒ විදිහට වෙරිෆයි කරන් ඉන්නේ මම. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම සෙල්ව membership කෙනෙක් යටතේ තමයි මම මේ විදිහට මේ account එක මගේ තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක අප්ඩේට් කරන විදිහ ගැන තමයි අද දවසේ මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දානවා කියලා කිව්වේ. ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් යාළුවා ඔයාලට උඩ පෙන්නන ඉබ්බ සලකුණ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙනිවල්ට ගිහිල්ලා අප්ඩේට් එකකවුන්් උඩ කලික්කරට පස්සවා මේ විදි ඉන්ටපෙස් එකට තමයි ගෙනියන්නේ ඉතින් සිල්ව ගෝල්ඩ් ප්ලට්නම් කියලා මෙම්බර්ෂිප් තුනක් මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් අපි බලමු මේකේ බැලන්ස් විඩ්‍රෝල් එක ගන්න නම් අපිට ඩොලර් 50ක් තමයි විඩ්‍රෝල් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට ආසන්න ගණක් වුණත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 25ක් 30ක් වගේ වුණත් අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට කලින් අප්ඩේට් කරන්න කලින් අපි බලා ගන්න ඕන කාරණා ටිකක් තියෙනවා යාළුවනේ. මේකේ පේඅවුට් සෙටින් වල අපිට අනිවාර්යයෙන්ම PayPal account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් PayPal account එකක් නැති කෙනෙක් නම් පහල මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට්මන්ට් එකේ හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පළවෙනි ලින්ක් එකේ හරි මම ඔයාලට දාලා තියන්නම් PayPal account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. වීඩියෝ එක බලලා PayPal account එකක් ජෙනමින් PayPal account එකක් හදාගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම මගේ PayPal account ගිනුම ගිනුමේ email address එක මේ විදිහට add කරලා මම කන්ෆර්ම් දෙනවා. ඉතින් කන්ෆර්ම් දුන්නට පස්සේ යාළුවනේ මගේ PayPal ජීමල් ඇඩ්‍රස් එක මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ PayPal අපේ payout setting මේ විදිහට හදාගෙන හදාගත්තට පස්සේ අපිට උඩින්ම පෙන්නවා සිල්ව මෙම්බසිප් කෙනෙක් විදිර ම ඉන්නවා කියලා වාට පේනවා තිමෙන උඩ සෙල්ල මෙම්බශිප් කෙනෙක් තම ම මේ වෙලාවේ ගැන් ප්‍රීහම්බෙන කවුන්ට ඇත්තව මට තියන්නේ තිමන්ද මේ කවුන්ට අප්ඩේට් කරන්න තම යන්නේ තියාල්ල මෙතන අප්ඩේට් බට්න කුඩා ප්‍රේශ් කරට පස්සේ ඔයා අඩුතෙන් ලිංක එක්කට අරං යනවා ඉතින් ඉට කලින් මම දැම් මේ මට හම්බෙන ඇඩිස්ටික මක්ලික් කල ඉවරයි ඉතින් මන්දයි නවතත් අප්ඩේට් උනට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අප්ඩේට් කරන්න අපිට අවස්ථා තුනක් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ gold membership එක තමයි මම අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් platinum membership එක දැනට අපිට අප්ඩේට් කරන්න ලංකාවට අපිට තාම chance එකක් නැහැ. ඉතින් gold membership එකෙන් තමයි අපිට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඩොලර් 19.95ක මුදලක් තමයි අපි ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අප්ඩේට් now බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ගෙනියන යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව PayPal එකෙන් වාට පුළුවන් බෑන්ක් ට්‍රාන්ස්ෆර් පුළුවන් Bitcoin පුළුවන් මේ අයිටම් තුනෙම වාට හතරෙම වාට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ ඉතින් යාළුවනේ PayPal එකේ මගේ සල්ලි නැති හින්දා මම මේ වෙලාවේ ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් තමයි අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් කියන එක Visa ඩෙබිට් කාඩ් අප්ඩේට් දුන්නට පස්සේ ක්ලික් කරලා අප්ඩේට් දුන්නට පස්සේ ඔය අලුත් ඉන්ටර්ෆේස් එකකට මෙන්න මෙතන ගෙනියනවා ඉතින් ගෝල් මෙම්බර්ෂිප් අප්ඩේට් කියලා උඩින් ඔයාලට පේනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන යාළුවනේ one time payment එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා යාළුවන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් Visa debit ඕන එකකින් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන update now කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔය අලුත් interface එකකට අරන් එනවා. ඉතින් මෙතන යාළුවනේ UK Trust sale කියන අලුත් වෙබ්සයිට් එක හරහා මේ වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් වාස්ට බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ වෙනම වෙබ්සයිට් එකක් කරා මේ යන්නේ මොකද අප්ඩේට් සියලු දේවල් වෙන්න වෙනම සිස්ටම් එකක් කරා ඉතින් වාගේ කාඩ් එකේ නම්බර් එකවත් වාගේ පාස්වර්ඩ් එක කිසි දෙයක් වාගේ මේ පිට යන්නේ නැහැ මොකද 100ක් සුරක්ෂිතභාවය හැදිලා තමයි මෙතන යන්නේ වෙනම සයිට් එකක් කරා තමයි ලොග් වෙන්නේ ඉතින් හින්දා බය වෙන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට බය නැතුව ඔයාගේ කාඩ් එක ලින්ක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ ඉතින් යාළුවනේ කාඩ් ඉන්ෆෝමේෂන් තුල ඉස්සල්ලාම ටයිප් කරන්න ඕන ඔයාගේ කාඩ් එකේ ඉස්සරහා අංක හතරෙන් හතරට එකතු වෙච්ච අංක ටිකක් තියෙනවා ඉස්සරහම කාඩ් එක ඉස්සරහා ඉන්නේ අංක ටික ඔයා ක්ලික් කර මේ පිළිවෙලට ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕනේ අංක ටික. ඉතින් ඒ ටයිප් කරන් යද්දි ඔයාගේ කාඩ් එක වීසා කාඩ් එකක්ද කියලා එතනින් සඳහන් කරනවා ඔයාට ඉස්සරහා පේනවා ඇති. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් එක ඔයා ටයිප් කරගත්තට පස්සේ කාඩ් එකේ අංක ඔයා මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට තියෙන්නේ කාඩ් එකේ එතනම යට දෙනවා යාලෝනේ එක්ස්පයි වන ඩේට් එක ඉතින් ඒකේ ඉස්සරහින් පෙන්න්න යාලෝනේ මාසේ ඊට අමතරව පිටිපස්සෙන් පෙන්න්න අවුරුද්ද තියාලන මේ විදිරවාගේ කාඩ් එකවා ටයිප් කරගන්න වගේ අවුරුද්ධ සහ මාසේ දෙක පිළිවල ටයිප් කරගන VCC කියලා වාට බේනව තනක තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ඩවාගේ පිටිපස්ස කාඩ් එක පිටිපස්සේ වෙනම භාරකක් තිනයි භාරගේ පාස්සොඩ් එකක් වගේ අකුරු තුනක පාස්සොඩ් එකක් ඇති අංක තුනක් ඇත්තේ ඉතින් එන්නේ අංක තුන හරි හතර හරි ඇත්තේ එන්නේ අංක තුන ඔයා ටයිප් කරගන්න ඒ ටයිප් කරගෙන name and card කියලා icon එකක් පෙනෙනවා යන්න එතන ඔයා ටච් කරලා එතන ඔයා ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕන ඔයාගේ card එකේ තියෙන හරිම විදිහට තියෙන නම ඉස්සරහ තියෙන නම ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕනේ ඊට අමතරව country or region කියන තැන ඔයාට පේනවා ඇති ශ්‍රී ලංකා කියලාම තියෙනවා ඊට අමතරව save information pay transfer next time කියලා තියෙනවා ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න එපා ඒ ක්ලික් කරොත් ඔයාගේ නිතරම මේක පෙන්වන තියෙනවා සයිට් එකේ. ඒ හින්දා ඔයා ක්ලික් කරන්න එපා. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරන්නේ නැතුව ඔයා ටික ක්ලික් කරන්න නැතුව යාළුවනේ ඔයා පේ කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ නැවතත් ඔයා ඔයාගේ විස්තර ටික හරියටම තියෙනවද කියලා ඔයා නැවතත් චෙක් කරලා බලන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේ විතර මම මගේ ඩීටේල්ස් ටික මේ විතර චෙක් කරගෙන මම මේ පේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා පේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට යාළුවෝ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොසෙස් වෙනවා පේනවා. ප්‍රසෙස්සනකම මෙතන බෝලයක් කරගෙනවාට පේනව දකුණු පැත්තේ ඉතින් ප්‍රසෙස්සලවාට හරියක් වැටනවා පේනවා එකෙන හරියක් වෙනවා ගැන්න යාලුනි ඔයා සාර්ථක ලෙස පේ කරලා තියෙන දැම ඉතින් යාලුනි මේක සූට වෙලාවක් මේ සයිට් එක තුළ රැඳී සිටින්නවා එතකොට මේ වාට පේනවා ඇති සයිට් එක ලෝඩ් වෙනවා මේ වෙලාවේ ඉතින් මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා චූටි වෙලාවක් යාට පස්සේ ඔයාගේ පේමන්ට් එක සක්සස් වෙනවා සක්සස් වුණ ගමන් ඔයා ඔටෝම නැවතත් ඔයාගේ ස්ටාක් ලික් එකේ ප්‍රොෆයිල් එකට ඔයා ගෙනියනවා ඉතින් යාලුන අපි පේමට් එක සාර්ථක ලෙස සිද්ධ කරගත්තා ඉතින් වලට උඩ පේන ඇතිවා ඉස්සල්ලා හිටිය සෙල්ල මෙම්බර්ෂිප් කෙනෙක් ඇටතේ ඉතින් දැන්වාගේ ලෝග එක උඩ වෙනස් වෙලා තියෙනවා ගෝල් මෙම්බර්ෂිප් කෙනෙක් වෙලා තියා ඊට අමතර මෙතන account overview යටතේ balance එක වගේ පෙන්නනවා ඊට අමතර HTML code කියලා වෙනම code එකක් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වාට පෙන්නනවා ඊට අමතර referral link එක වෙනම පෙන්නනවා ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ මට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ඩොලර් 7.10ක් වන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ ගෝල් membership එක හරහා ඉතින් එමයි කෝල් කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා බිඳස මහතයි දහක් මට ගන්න පුළ හැකවත්තින ටමතර ඇටස් කලික් කල මට ගන්න පුළුවන් හැකවත්තින ඔයාලුනේ ඩොලර් එකයි දසම හතරක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියාල එටික බැලුවත්තේ මෙතන ඩොලර් හතයි අටයි අටයි පනක් වගේ මට ගන්න පුළ හැකවක් මෙතන මේ වෙලා විතිනවා ඉතියාලුනේ මේ විදිර තමයි ගොල් මෙම්බශිප් එක ඇක්ටව කරගන්න ඉතියාල ගොල් මෙම්බශිප් එක මෙදිර ඇට් කරගනවාට මේ ටMල් කෝඩ්ඩයක්වා හදලවා ලිංකයක් හදලවා බ්ලෝග එක මේ ලිංක සඳහන් කලවා වෙනම ඉන්කම් එකටයන්න කොහොමද කියලා මවලට පෙන්න්නම් වෙනම විඩුවක් මොද එක තික චුටි වැඩත්තින ලොකු කාලයක් කනවා සරල වැඩත් තියෙන්නේ ඉතින් ඉදිරිවට ගෝල් මෙම්බ ශිප්ප කරා HTML කෝඩ් එකෙන් වාට ඉන්කම් යගන්න පුළුවන්ගේ මං ඉස්සරහටවාට වීඩියෝ එකක් කරන් එන්න ඉතිහල්ල පිපිසි ඇටවල්ට ගට පස්වාට පෙන්ව මෙතන ඇට් එකසි අතලයක් දැමට විල්ලතිනවා ඉතිමෙන මේ ඇට්ටිකවාට ලික් කරගෙන මෙතන ඒ ඩොලර් ප්‍රමාණය දැනට වාට ගන්න පුළුවන් HTML කෝඩ් එක තාම නැති හින්දා ඉතින් HTML කෝඩ් එක වීඩියෝ එකම ඉක්මනට වාට දෙන්නම් බ්ලොග් එකක් කරහා ඔයා HTML කෝඩ් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ හරහා වාට හොඳ ඉන්කම් එකක් කරගන්න පුළුවන්. සුපිරිම සයිට් එකක් තමයි යාළුවනේ මේකේ ඉන්කම් ප්‍රූව් එකකුත් මම වාට පෙන්වන්නම් මේ ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් මම අරන් එන්නම් වාට මේකේ විඩ්‍රෝ එකක් කොහොමද කරන්නේ කියලා ඒ දේවලුත් මම වාට පෙන්වන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇඩ් එක වාට ක්ලික් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇත්ති මේ ඇට කලික් කරන්න ලොකු වෙලාවක් යන යාළුවෝ විනාඩි 15ක් වගේ ඇද්දි මේ ඇට සියල්ල ක්ලික් කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ගොල් මෙම්බිප ක්ටව කරන අඩු විනාඩි පහලක් ස්සක්වත් මේ සයිට ගන්න පුල හැකවත්තින විතර කැට් කර මේ ඇක්ටව කරන්න මොකද යාලුනේ නැතිනුත්තේ වාට ගෝල්ඩ් මෙම්බර්ශිප් එක ඇක්ටව කරට තේරුමන්නද මොකදවට ඩොලර එකක් දෙයක් වගේ දවසට සරලම හාගන්න පුළුවන් එතන ඇට්ටික කලික් කල්ලා ඉතින් ඒටික වට මිස්සනවාගන්න එතනත් ලොක පාඩුවක් නවා ඉතින් ඒක කරගන්න පුළ හැකිවත් තින විතරක්වා ගෝල් මෙම්බර්ශිප් ඇමේද ඇක්ටව කරගන්න තිහලුම පාස්ට් කරලවාට වෙලා පෙන්වේ ඇක්ටික මං කලික් කරන විදිී දවස මේ වෙලාගේ මට ලැබිච ගෝල් මෙම්බශිප් එකට අදාළ වැට්ටික මේ වෙලා යවරුණා ඉතින් යාලුනේ මට පේනවා මෙතන කවුන්් ඕවලියස් යටතේ ඩොලර් එකදස මහතා නමයක් මට මේ වෙලා පිතිනවා ඉතින් යාලු මෙතන වාට බලාගන්න පුළුව හැකියාවත්තිනවා ඉතින් යාලු HTML කෝඩ් එක නම් චූටි අදහසක් වාට දෙන්න HTML කෝඩ් මෙදිර ඔයා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ගෙනියයි යාල මෙදුරට ඉස්සල්ලාම පෙන්නවා මෙතන වාට ඇට්ස් කිය ප්ලේ කරන්න පුළන්ද කියලා ඊට අමතරව ඒ ඇට්ටික ප්ලේ කරන අතරතුරේ ඔයාට පෙන්නවා ඔයාගේ ඇඩ් එක දාන්න ඕනේ කලර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් කලර්ස් ටික ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙතන උඩ HTML code stress කියලා තැන ඔයා live කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව save changes දුන්නට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාට HTML code එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ code එක ඔයාට copy කරගෙන ඒක logo එකට දාලා ඔයාට වෙනම ඒ ඒක වෙන පුද්ගලයෝ හරහා ඔයාට ඒක විය් කරලා එයාලා හරහා වාට ඉන්කම් ගන්න පුළුවන් සුපිරි වැඩක් තමයි එතන තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් වාට Facebook WhatsApp ඊට අමතරව වාට තව සෝෂල් මීඩියා සෝන් තරම් තියෙනවා YouTube ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකම වාට මේක සෙන්ඩ් කරලා වාට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හරහා මේ ක්ලික් කරගෙන වාට ඉන්කම් එක කරන්න. ඒක තමයි HTML code එක වෙන වැඩේ. ඉතින් මේක සරලවම යාළුවට කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ මං අරන් ආපු වීඩියෝ එක මෙතනින් නිමා කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම PayPal account එකක් හදන්න ඕනේ. මොකද බෑන් ට්‍රන්ස් මේ වෙලා පොඩක් ගන්න අපහසුතාවයක් තියෙන හින්දා ඉතින් PayPal account එකක් ඔයාට genuine PayPal account එකක් හදන විදිය මම link එක පහල description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් යාළුවනේ තවදුරටත් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා පහල commitment කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ මෙතනින් වීඩියෝ එක නිමා කරනවා ඔබ සෑම දිනකටම ජයෙන් ජය වේවා.